Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua salam sejahtera Salam satu Malaysia Brunei, Singapura dan Indonesia Okay Hari ni saya nampak satu lagi video Tentang setup killer kita Iaitu cam level campur dengan fake up. Okay Okay uh, let, Saya ulang lagi Saya ulang lagi lukis Tak kisah no problem Sampai you all faham Sampai you all nampak Benda ni selalu sangat berlaku Which is a very very setup Very very nice setup yang selalu sangat berlaku. Okey, berulang-ulang sekejap berlaku dekat New Zealand USD, sekejap berlaku dekat Euro GBP, whatever pair kali, you, you akan nampak benda ni selalu, selalu sangat berlaku. Okey, so let's suppose kita ada satu QM level kat sini. High, low, high, high, low, low. Saya tandakan line dia kat sini. And then kita ada zone kita. Ini adalah zone entry kita. Eh, saya tandakan sebagai zone entry okey abaikan yang ini saja saja lukislah kat sini zone entry sebab kita ada QM level QM level alright and then you perhatikan dekat bawah ni akan berlaku FTR ataupun MPL atau whatever it is yang dah disentuh berapa kali let's suppose this is your MPL MTL you perhatikan dia berada di bawah daripada QM level kita ada contoh di sini kita ada QM level saya tandakan anak panah di sini this is your QM level kita namakan QM shadow hope not label but text ok ini namanya adalah QM level tapi saya suka letak nama QM shadow eh sebab kita hanya menggunakan shadow saja sebab di sini high and then ni high high sama juga di sini kita high dan kita ada high high hanya menggunakan shadow saja so dekat bawah ni perhatikan di sini kita ada MPl plus drop dia buat base and drop sebelum dia drop tu dia cucuk ke atas dia cucuk ke atas dan dia terjun ke bawah di sini kita kita ada dua resistance. so ini adalah uh, MPL kita yang kat tengah-tengah ni eh? MPL kita dekat tengah-tengah dan kalau you perhatikan MPL ni dah trigger ataupun dah dah diambil ordernya Okay, MPL kita yang tengah ni maximum payable di sini di sini perhatikan kita ada satu fake out uh, R1 R2 so price naik ke atas ambil trigger MPL and then dah pun terjun so dia dah terjun maksudnya MPL ni dah bertugas dah bertugas maksudnya settle order yang dekat MPL ni dah diambil oleh order dekat sini ini trigger ni and then so MPL kita dah tak boleh pakai ok actually masih boleh pakai sebab apa? Sebab atas daripada MPL kita ada KM Shadow Dan MPL ni kalau you letakkan sebagai resistant Dia akan jadi R1 again Dia akan buat pattern yang sama R1, R2, R3 Okay R1, R2, R3 Dah jadi setup fake out Okay R1, R2, R3 sama baris kita kita buang zone ni sebab dia dah tak fresh so dia jadi R1, R2, R3 fake out so what happen bila price naik ke atas laju dia mencari QM shadow ini dah jadi setup fake out maka ke barang kalian price akan turun bawah ok so kita ada fake out kat sini R1 R2 and R3 ok So 4 biasanya price akan tembus resisten-resisten R1, R2, R3, R4 price akan tembus tetapi jika belakang ada QM, ada QM shadow again you boleh sell di sini you boleh sell dengan risk yang sangat kecil kecil, kecil ke kecil, kecil, kecil ok, sell dekat sini, stop loss dekat atas 7 pip, 10 pip, 15 pip so far let's suppose katakan you letak stop loss 7 pip kecil sangat ni 10 pip price dah pun turun lebih kurang dah 44 pip ok 44 pip price dah turun satu nisbah 5 so kalau you nak hold you close separuh daripada yang you entry and then you hold saja sampai menuju demand I think price maybe mungkin boleh sampai ke sini sebab kita ada demand zone yang masih fresh di sini so kalau in case in case price turun ke bawah sampai sini 230 pip dengan stop loss 10 pip dah satu nisbah 20 Okey, setup killer yang yang saya suka eh favorite favorite favorite, favorite. bila ada fake up R1 R2 R3 campur dengan QN level ataupun in this case kita guna QN shadow saja hingga bertemu kembali video seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh